哎呀，真係高！哎呦呦呦呦！Good singer. Very good. Hào thế nhà. Hào thế nhà. Hào thế nhà, hào thế nhà. Ni hào thế nhà. Chashan 都是什么地方的？Chashan 都是什么地方？ 朱西湖才有了第一个风景叫做苏堤春晓。各位啊，你们想身临其境的话，你们是这个时候过来？你得每年的三月或者四月，春天一大早走一走苏堤，你听到的是鸟语，闻到的是花香，看到的是桃红柳绿，这就是正宗的苏堤春塔。 一声令下，二十万的杭州小伙子拼命的挖啊！他看到西湖傻眼了，为什么？西湖可不是以前的西湖了，以前的西湖多漂亮啊，像个窈窕美女。过了十八年，西湖变成一个肥婆子了。其实各位啊，西湖啊就像个女人，经常要减肥。 你们知道西湖怎么减肥的？西湖这个减肥可不是我们这么减肥，它就是花底下的代码，平均有四米到五米。哎呀，这还够！ Good singer. À. Very good. Hào ờ, thế nhà. Hào thế nhà. Hào thế nhà, hào thế nhà. Hào thế nhà. Ni hào thế nhà. Cha cha, cái là 什么地方的？À. 家乡都是什么地方的？湖 <laughs> 州。湖州的，也是。好了，唱了可以多多少少意思意思啊。意思意思。意思意思。啥意思意思啊？啥意思？前世啥意思啊？有没辛苦的？啊，不需要你们太多啊。嗯。 谢谢。平安、身体健康啊！嗯，好，谢谢。不管多少，都是谢谢海波，谢谢。稍微弟弟妈你啊，好不好？讲蛮多一点。嗯，谢谢，谢谢。Just a azir, ni kap na. Che. Ada. Ada mandi pun, ada. Ada, ada yang ada.